ってきますんあれってゾンビかいや違うかいややっぱりゾンビだよな仕方ないこれ使うか弾が12発しかないから慎重に撃たなきゃ つの弱点は袋かよしなるパワーアップあいつ何で打てた しまった YouTuber チップスを食べると回復するのかならば最後のパワーアップだそして最後の4発やっぱりダメかあそうだ ったんだろう僕パパ YouTuber チップだよ帰ろうか食べようさて編集しようかなんおあもう一袋あったラッキー食べちゃおううん 嗯，我抱一只。嗯。